тамашашылар бүгін бізде қонақта тоқтали бұл кім сафаровны білем, болат байрамовны әбри хабриевны білем, ойвазны бұл бит ойвазның әнесі Нешігінде? сен ойвазны білмейсің мәлі ол бит мұнда бүтін оршаны әкірелеп көшірі башта ленар Гелязовны шақырды анарсың әнесін барсмеди ешік алдында әтіні көрдің ме әйе ойвазның әті әне көрдіңме әбесі дә көшірген маташа бақыт іздейм дүния көрем кетсем де мен туған руслан мен аңламаймын нишләп бүтін татар клипларында реклама кіртерге тырышалар бу бит түгіл түгел әллә нешік. Біз бит һәрбер пішмақта татар продакшн дип кычкырмыйбыз туйлар корпоративлар ала барабыз деп отыратығыз екейзиле езілі үнбір он сегиз біз бүйтіп алай ішләмейбіз но біз бит андый түгел әйда давам етеміз қайнап яшим сірлі қалада әмма түшләремде яған аяқ бұлынып ойлап шабам қаманда ойларға өрілсе де Томырларың жерге бәйленген көрдің ме аның күзгісінде ауыл көріне ауыл өзі қозанда бүкіде тұра ну нормально нормально ничек андай машина техосмотрны өте? аңлашылмый Менә бу егетнең роле шәп. Ашады, атта йөрде, актер. Актер ише. руслан а ә сенің ауылда бәпке сақлағаның бар ма сұрап тұрасың әлі білесің келсе менің ауылда әйбәт етіп бәпке сақлағаны үшін құшаматым шериф еді бәпкелер равнясь Смирна! бүгін біз су бойына түшеміз команда көрші бәпкелері бұла Ләкин біз алардан қорықмайбыз. Чөнки біз біләбіз кім мында хужа. Қолға бәпкәләр! Ой, қорғалар қошабыз! Қар, қар! үйім нешік рәхәт миңа. Тағын бір вақиға бар менім сыйырлар тұрында. Жетер, Руслан. Шериф. сәмдәр сиңа кайткач қаш мен деп анам Кім болсам да коя йөрсөм дә Әнә юл. Нигә біз гел секретмәләрдән барабыз? Яхшы, яхшы. Шәп. Ну, абзый, молодец. Утынны шәп яра. Ә беләсеңме ничек мин утынны ярам? Кирәк түгел, Руслан. Җитәр, җитәр. Шериф. Ап чабам һаманда Нишләп без бу клипта Гөлназ Солтанова турында бер сүз дә әйтмәдек? Чөнки ул шундый матур, сөйкемле, шундый матур киенә, аның өстеннән көләсе дә килми. Ә нәрсә килә? Біз олып барабыз. Тотарша, русша misharcha, қытайша yaponcha, Американша, Sugma. Рамиль Руслан Харисов. Татар Продакшн. Креатив заманча алып барушылар Шалтыратыгыз 250 101